Ewe mwana mwekao, unataka maendeleo? Je, ni nani anastahili kuiongoza mwekao 2019 2020? Jibu ni moja tu, mchague Jonas Emmanuel Nabii Salah Chorwa. Nitahakikisha kwenye serikali yangu kwa kushirikiana na uongozi wa chuo tunaweka ofisi ya mkaguzi mkuu financial auditor, ambaye atakuwa anakagua fedha za student organization ili kuepuka wizi na masuala mengine ya matumizi mabaya, mabaya ya fedha ambayo yanaweza. Tutahakikisha tunakuwa na boksi la maoni hapa chuoni kwetu, especially kwa kila jengo ambalo linatoa huduma, kwa mfano library pale getini, na kuhakikisha maoni hayo yanafanyiwa kazi ipasavyo na kwa muda muafaka. Kunakuwa na makongamano mbalimbali mbali na semina za kielimu ambazo zitasaidia learning facilities zinaongezwa. Kwa mfano tunaona remote ziko chache, tunaingia madarasani na nitalisimamia kwa nguvu zangu zote ni swala la fingerprint. Tunaona kuna wenzetu ambao hawajasajiliwa kwa mfumo wa fingerprint tutaenda kuhakikisha wale watu ambao hawajasajiliwa kwa fingerprint wanafanya usajili kwa fingerprint, na nitalisimamia kuhakikisha E, swala la michezo linaimarishwa, itahakikisha Uso Cup kwa kushirikiana na uongozi wa chuo inakuwa na udhamini kama ilivyokuwa kwa miaka mingine. Itahakikisha kuna kuwepo na semina kutoka kwenye vyombo vya usalama ili tuweze kujua jinsi ya kujilinda na majanga mbalimbali ambayo yanahakikisha tunashirikiana vizuri na uongozi wa chuo ili tuweze kuboresha huduma zinazotolewa katika kantini yetu, kwa mfano ubora wa chakula, lakini pia hata bei ya vitu vinavyouzwa viwe rafiki kwa sisi wanafunzi. Get result with new prosperity and, and you will never regret it. Tutumeni tukawatumikie.